Incluso o medo sucumbe ante o berro de dignidade. Berramos entón, como agora, exixindo unha mellora das condicións laborais que estades a sufrir, sen horario fixo, sen salario mínimo, sen vacacións, con baixas laborais disfrazadas de baixas por enfermidade común, con ritmos de traballo infernais, sen indemnización por despido. Se denunciábamos entón as actitudes da empresa, respondendo con acoso, chamadas de atención verbais, escritas, amoestacións, chamando a orde e a modificar determinadas conductas, sancións de todo tipo. Dita actitude non mudou e atopámonos hoxe cun expediente de expulsión a un compañeiro polo simple feito de manifestarse coa CIGA, Desde a FIGA queremos denunciar a represión sindical que Coren Servicarne exerce contra as traballadoras e traballadores que reclaman simplemente unhas condicións de traballo dignas. Non imos calar, non imos retroceder nesta loita. Por iso nos concentramos hoxe aquí, coincidindo coa data inicial do suizo compañeiro, data que foi modificada xa en dúas ocasións, pretendendo evitar que se nos escoite. Pois ben, Da igual, OSE, o día 13, o 20 o 25. E Aquí estaremos para apoyar al compañero Anselmo y e reclamar a su inmediata readmisión. Adiante Coaloita, por un trabajo digno. Despedido!